नमस्कार मित्रांनो मी शर्मा पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्याच्या व्हिडिओमध्ये तर मित्रांनो आज आहे गुढीपाडवा म्हणजे आपल्या नवीन वर्षाचं नवीन वर्षाच्या तुम्हाला सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा तर आजच्या या गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने आपण आलो आहे आपल्या चारकोपला तर चारकोपला आपला जो शोभायात्रा निघते गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने तर ते बघ बघण्यासाठी रिषभला सोबत घेऊन आलो आहे तर आणि आता थोड्याच वेळात ते आपले शोभायात्रा चालूच होणार आहे तर आपण वाट बघूया आणि नंतर तुम्हाला देखील आपण दाखवूया शोभायात्रा आपल्या चारकोपची कशी आहे ती तर कॅरी आपल्याला सुरुवात झालेली आहे तर तुम्ही पाहू शकता की मागे विविध प्रकारचे आपल्या जे आपल्या जाती परंपरा ज्या असतात त्याच्या जे देखावे केलेले आहेत जसं की आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देखावा आहे नंतर ढोल पदकांचे पथकांचे काही आपले पथकसुद्धा आलेले आहेत आणि सोबतच इथे लहान मुलांच्या दिंड्या वगैरे ज्या आहेत त्या त्यासुद्धा आपल्या आले तर चला आपण जाऊया आणि मजा घेऊया आपल्या आजच्या शोभायात्रेची तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपल्या मागे आहेत आपल्या मिठाची मूर्ती आणि तुम्हाला अजून अजून काही चांगले चांगले देखावे जसे की आपल्या मागे आंबाबाईचं जे आहे ते देखावं खूप छान असं देखावं आहे ते सुद्धा तुम्हाला जाऊन दाखवतो तर साईडला जरा दादा असेल की आपला जस्ट आपले लेझिंगचा कार्यक्रम आपण पाहिला आता इथे तुम्ही मागोही पाहू शकता आपले स्वामी समर्थांचे जे देखाव आहे आणि सोबत जर आपल्या विठुरायची इथे तुम्ही पालखी आलेली आहे तर अजूनही काय काय खूप सारं बघण्यासारखं आहे तर तुकारा ज्ञानोबा माऊली एकदम कडक आहे महाराज कडक आहे एक मिनिट एक आता आपली शोभायात्रा बघून झालेली आहे आणि आता आपण चाललो आहे घरी रिशूला सुद्धा कंटाळा आलाय आणि घरी जाऊन आपल्याला गुढी उभी करायची बाकी आहे कारण की पप्पा वगैरे गेलेत कामाला आईसुद्धा कामाला तर मी जाऊन गुरुजी करणार आहे त्यामुळे लवकर लवकर जायचं आहे अजून आपली जी जी अजून बाकी आहे संपवायची पण आपण लवकर लवकर जातो आहे पण हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा आणि कमेंट करून नक्की सांगा की कसा वाटला आपला व्हिडिओ